memories of the past. Zbieranie na ptactwo. Widzimy jak unosi się mgła nad Łydnią. And here is... I tu jest przedsiębiorstwo mlenarskie. złamach. C. Mrocznie. Widzę, że ostatnio to się zrobił taki niedosyt na latanie. I jeszcze w ogóle pogoda jako tako dopisuje. Tak dzisiaj było deszczowo. Włosy mam w ogóle nieuczesane po tym deszczu. No ale... Najpierw wejdziemy do laboratoriów i do działka, a dopiero potem e, pójdziemy sobie właśnie tam, gdzie bezpośrednio były worki i zajmowano się dystrybucją okay. zbóż. Najpierw zobaczmy, ja bym najpierw zobaczył ten pierwszy, ten budynek, ten właśnie, gdzie były worki i tak dalej. Ten duży, tak? Czy jest otwarty, nie? Co? No. Nie, nie nie chodźmy na razie, nie wiadomo gdzie, bo wiesz, będziemy musieli wyjść. Tam tylko pod bramę. Albo samochodem, albo z buta, nie? Bo też nie mam tak daleko w sumie. Nie. to pewnie w domu jest, nie? Właśnie. Cement, cementarny chód. wodę tam widać normalnie. I widać też. Nawet nieźle daje, nie? Z tym latarami. Zobacz tak na kamerze. Nie jest, nie ma tragedii. No, też dobrze. Teraz coś w ogóle się da. O, ale kawałek sobie lot spadł nasz. Jest skąd spadać. Jest skąd spadać. Eee, masz dużo szansy, że się trzymasz na którymś świętszy. No, albo przynajmniej częściej. Albo złapiesz rotację. tutaj był też sklep firmowy. Tak, od strony Małgorzatskiej był sklep. Aha, dobra, weź to. Możesz zobaczyć po kalendarzu, tu jest 2000 rok, nie? wzbronione. Może naprawdę było zamknięte. Teraz tam wchodzimy. Co? Czy później? Później. Na razie zjeszczę te główne, ale piętro po piętrze, o, też przejdzie po... Ten się tam zapuszcza. jest fajny widok. Pyty z czego? Na kładek, Co? tylko gorzej z tym miejscem. Instrukcja drugim budynku jest dużo dokumentów, tutaj jest, nie jest. Da się tędy wejść da? co nowego znalazłeś? znaczy, dzięki Ci wielkie. Okej. Okay. Przesuń się. No, Dam ci kamerę, tylko wejdź tam. Te deski się załamują, na które się opierasz. No. To jest też spalane. Uważaj na to, nie? No. No. Może jest tylko z zewnątrz z tyłu jest to. Pięknie. Standing ground. Standing rodzaj sufitu. Znam ten rodzaj podłogi. I myślę, że... mój kawałek podłogi. Dobra. Witajcie w moim świecie. Hmm, co my tu mamy? Jak zawsze party klesy. Brzeszczoty, druty, on mě ještě mějeme. Dobra, chodź, weź to ode mnie. Azji? Weź to ode mnie. No ci to? No to weź to wiesz. Poczekaj chwilę. Tak. Nie skacz za blisko schodów, bo to wystaje jakieś kręty. <laughs> Może nie wiem, połamania długopisu czy coś? nie ma dziur w podłodze. O chuj. Trzy, a... a co? A marnuje się już? Ty, tam jeszcze nie byłem w piwnicy. Oto wcześniej było zalane. Przecież nie o to chodzi, nie? Gorąco tutaj i duszno i wilgotno. wouldn't be. No name. No name. Да. Канал разрешение. Друзья, на tam jest dom, zaraz za oknem i jakby była tak, to A marnuje się już? Też miałem taką... Kurwa! <laughs> Ten jak się przestraszył, kurwa! On się tu boi w ogóle, kurwa! <laughs> O jebane.